یہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے شاداب اس نخل کی ایک کلی ہے اس باغ کا مالی تو حسین بن علی ہے غلام ہوں میں تو کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں غلام پین غلام بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نہ جہاں میں قیادت حسین کی افضل ہے اماموں میں امامت حسین کی ہر نیزے پہ سرے ہے آیت قرآن لبوں پہ ہے دیکھی ہے دو جہان عبادت حسین کی ہوا تر سرے جدا جہاں عشق ہو وہی کرے بالا میری بات کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی کو شیر خدا Oh. اور کب کسی بادشاہ سے کہتا ہوں کل کے حاجت روا سے کہتا ہوں کہ دور ہو شیر کیا میری فکر کیا میری بات کیا میرا ذکر کیا میری بات کے سبب سکت بھلا کہ ہو میں کبت کا بھی میں تو کا ہوں میں تو تن کا بولا ہوں میں غلام پینے غلام ہوں میں تو کا غلام